Orain dela bi urte, Nafarroko Parlamentuak adierazpen instituzional bat onartu zuen. Zabalza kasua, sakonki, ikertzea eta egia bilatzea exigeitzeko. Eta duela, urte bete, Eusko Jaurlaritzak motivazio politikoko indarkeriaren biktima aitortu zuen, edo e, aitortu zion Mikeli. Baz irudien beraz, adostasun handia zegoela egiaren, justiziaren eta erreparazioaren irizpideak aplikatzeko orduan. Adik, Arturo Espejo Guardia Zibileko, Teniente General izendatu dute. Biktimen duintasunaren kontra eginez. Azken irain honek berriz ere begiak ireki eta meskeriak zapustu dizkigu eta gogorarazi egin digu duela hogeita mazazpi urte ginen puntu berean gaudela. Hots, inoiz botatzen utziko ez duten horma gotor baten aurrean. Estatuak saritu eta boterea eman dio beste behin torturaren praktikarekin estuki lotuta dagoen pertsona bati. Alde batera utzita nazio batuen biktimekiko irizpideak. Betiko moduan tortura nahiago izan du, egia eta justizia beharrean.